Eh men, kemarin kemana aja nih? Kapan? Kemarin. Lu liat apa sih? Itu cewek. Cewek itu. Ya, gue udah suka dari dulu, tapi gak berani nembak. Yakin yang itu? Iya. Eh, tembakin dong buat gue. Siap, pokoknya siap. Ya, dapet, ya. dapet, dapet yang eh, itu kan yakin. Ya, ya. Sip, sip. Gue tunggu sini ya. Nenek, eh, Iya. Ada suka sama kamu tuh. Hah? Sama aku? Iya. Siapa? Di. Kamu. Iya aku. Eh, kamu. Oh oh oh, oh, oh, oh, oh. Jalan yuk. Yuk.